so cold And you wear my dirty sweatshirt with your favorite logo Your heart is warm but why I still feel so cold sit in front of me on mother's sofa And I ask myself how quickly we've become so far I heard you crying on the bathroom floor And, and I know that I was wrong You said please wait kitten down you are so cold and you wear that dirty sweatshirt with your favorite logo Assalamualaikum So, kau tengok video tadi kan Perasaan aku Memang aku terharu gila Memang bayangkan Isteri ha, sanggup spend Benda yang kebahagiaan kebahagiaan hang lah basically kebahagiaan pasangan macam aku sebab aku aku dulu ada cerita lah pasal PC slow nak buat kerja susah apa semua nak render nak editing apa semua masalah lah so tak tahu lah aku biasalah kita sharing ni bukan nak solve selesai kita sharing just stress lah kerja slow apa semua tengok-tengok pas dia aku aku dapat PC ni macam Masya Allah Bang. Tak tahu Tak ada benda nak describe bang happy, seronok, terharu macam Kenapa isteri aku macam ah, Sedih ya, aku sedih sebab aku tak boleh nak buat macam tu Dan dia buat dulu, dia buat dulu pada aku kan macam Aku suami ikut, so macam So nasihat aku kepada ah, Suami isteri yang di luar sana, hargailah pasangan anda Jaga mereka, insyaAllah rezeki akan murah gila ha, Jaga hati mereka, jaga hubungan mereka, jaga makan minum mereka InsyaAllah rezeki akan murah gila So aku doakan pada isteri aku ni dimuka rezeki Dipermudahkan segala urusan Sekarang aku tahu Dia struggle sikit Sebab tadi kangen dengan PKP Berbagai Tapi aku doakan Dia dipermudahkan segala urusan dia Dan Sayang Sekali lagi Terima kasih sangat-sangat Memang tak tahu benda nak cakap InsyaAllah Dengan adanya PC ni Bolehlah aku akan Spend time untuk editing video lagi power content youtube lagi hebat dan macam-macam lagi banyak benda lagi boleh buat <sighs> so nak tengok macam mana dia aku bagi sneak peek lah sikit lah dia ni ha. so kalau nak tahu spek dia kena tunggulah next video dan sekali lagi terima kasih sayang I love you so much here and after like inshallah